mal eine Runde und erkunde dich stört im langsamen Tempo Runde für Runde salzen die Wunde anderes Jugend denn sie hassen dich, verlassen dich so schnell es geht Trennung von dir tut nicht weh, warum steigst du nicht aus, du was für die mentale Gesundheit anderer geht Trenne dich von ihrem Weg, alles ein schlechter Schmäh wahrscheinlich betrunken, fliegen die Funken, lassen dich wütend, halte dich zurück, wenn er abbiegt hast du Glück Runde unter Grunde, die Stadt im langsamen Tempo, Runde für Runde, das Salz in die Wunde, andere das jubeln, denn sie hassen dich, verlassen dich so schnell, es geht, Trennung von dir tut nicht weh, warum steigst du nicht aus? Du hast für die mentale Gesundheit andere und geh, trenne dich von ihrem Weg als ein schlechter Schmäh, wahrscheinlich betrunken, fliegen die Funken, lassen dich bieten, halte dich zurück, wenn er abbiegt, hast du. Äh.

wieder dieser Tag, wo jeder Band so Nest heraus war, wo jeder betrunken Nachtkiss und Verjahr, Nachtkiss und Verjahr, fühlt, fühlt sich an wie ein, wie ein, wie ein Klar.